我是美食说的芊芊，今天要吃的呢是我在哔哩哔哩上跟美拍上面常常看到有人吃的脏脏包，在台湾的名字是叫脏兮兮。然后为什么会吃到脏兮兮呢？就是因为它外面是巧克力粉，所以很容易粘的到处都是。所以我们今天呢要来挑战吃二十五个脏脏包，可不可以从头到尾完全不插嘴？ 然后挑战吃蛋黄包，我有一个秘密武器，就是噔噔！我跟你说，围巾真的很重要。那我们就来开始吃吧，给你们看一下。哎，你看我手才沾到一下，下，我手指头就黑掉了，上面全部都是巧克力粉。嗯。 可颂面包，该这个应该叫可颂，可颂面包，然后上面是那个巧克力粉，巧克力粉是苦巧克力粉，然后里面它内馅还有放一些，吃起来有点像生巧克力的感觉，所以你咬下去的时候，那个巧克力香味非常重，可是它甜而不腻，因为它是苦甜的巧克力，好吃哎！我嘴巴有脏了吗？应该还没吧。我看到社团有人说，看我能多优雅的把它吃掉。 我是觉得有点难的，吃起来好恐怖的不知道为什么。你们看一下吃，手立刻变脏。我现在不敢笑，我觉得笑之后牙齿要很恶心。看来目前还没有很脏嘛。 在吃这个面包的时候非常注意，就是你靠近的时候，吃的时候你不能深吸一口气，因为它这个粉其实放超多，所以你也给你。现在我从监控的画面看起来，我嘴巴好像电动，超黑的。这如我跟男朋友出去约会的时候千万不要点这个，你就会变这副德行。 也没有到很脏哦，我好像蛮适合当 rapper 的哦。 我跟你讲，它这个你吃的时候深吸一口气，你会被巧克力粉呛到。沙发被我甩到了。我打算有合理。 救援，因为一直吃甜的会腻，以在煮的紫菜汤我喝。哦，紫菜蛋花汤哎，哦，倒不了，哎，要挡好，啊，吃甜的再吃咸的，这汤也太好喝了吧，哎呦。 杯子上全部都是巧克力，不过我们要挑战不擦它，所以我现在也不能擦嘴巴，我爷就只能这样直接喝了。巧克力、紫菜、蛋花汤，这个是小哇塞黑粉了。 最后一小块的脏脏包了，喝完蛋花汤才要继续吃。嗯，吃完了，二十五个脏兮兮吃完了。你看一下我的嘴角，其实真的没有脏的很夸张哎。当然，因为我其中有喝紫菜蛋花汤，所以好像有稍微洗掉一点点，也是有差啦。 还好有紫菜蛋花汤的救援，吃辣的有气子跟牛奶，原来吃很甜很甜的东西可以有紫菜蛋花汤啊！大家如果有兴趣的话，不妨可以买张西西来吃，但是要记得吃的时候不能深呼吸，记得带围围巾、围巾围巾，然后不要跟男朋友一起吃。 那今天的影片就到这，如果喜欢我的影片的话，记得按赞跟按分享，还有记得订阅我的频道哦，以及我的 Facebook 跟 Instagram。就先这样，拜。我刚刚有喝汤，所以它有稍微掉一点点，可是老实说，我还我没有吃到很脏吧，应该还可以吧。嗯，腻腻。腻